hello and welcome friends Libre Office Writer सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो लीब्रा ऑफिस राइटर की है यहां पर देख सकते हैं ये कंप्यूटर लिखा हुआ है अब इसमें चेंज केस कहां होता है कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो ठीक है होम टैब में हमें चेंज केस कमांड मिल जाता है यहां पर कहां मिलेगा तो यहां पर आपको ये मिलेगा फॉर्मेट मेन्यू में तो यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए और जैसे ही टेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको इसमें आपको दिखाई पड़ेगा चेंज केस देखिए ये अपर केस है फिर ये लोअर केस है यहाँ पे साइकिल केस है ठीक है और शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो साइकिल केस आएगा तो ये साइकिल केस क्या होता है ये दिखाते हैं इस पर क्लिक करता हूं ये देखिए ये साइकिल केस है ठीक है तो ये जो है फॉर्मेट मेन्यू पर जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट पे जाएंगे तो ही आपको ये दिखाई पड़ेगा और अलग अलग का अपना काम है जैसे मान लीजिए ये अपर केस कर देंगे तो पूरा अपर हो जाएगा ठीक है इसी तरह से फिर चलता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं ये कर दिया हमने लोअर केस तो सब स्मॉल लेटर हो जाता है ठीक है और फिर अगर बात करें कि ये देखिए ये दिया हुआ है साइकिल केस तो अगर साइकिल केस कर देंगे तो पहला अक्षर अक्षर कैपिटल रहेगा बाकी सब स्मॉल रहेगा ठीक है इसी तरह से फिर आते हैं और यहां पर देख सकते हैं सेंटेंस केस दिया हुआ है तो साइकिल केस आपको एमएस वर्ड में नहीं मिलेगा यहां पर मिलता है तो सेंटेंस केस भी सेम ही काम करेगा और यहां पर आते हैं तो ये देखिए ये फिर आ गए और अब कैपिटलाइज ईच वर्ड तो हर एक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा जैसे कंप्यूटर लिखा हुआ है और यहां पर मैं अगर साइंस लिख देता हूं तो साइंस का भी एस कैपिटल हो जाएगा अगर मैं स्मॉल लिखता हूं तो भी तो यहां पर देखिए अगर मैं इसको स्मॉल कर देता हूं और इन दोनों को सिलेक्शन में लेता हूं तो कंप्यूटर का तो सी कैपिटल है लेकिन अभी साइंस का सी एस स्मॉल है तो यहां पर कैपिटलाइज एवरी वर्ड ये दिया हुआ है तो इस पे अगर क्लिक कर देता हूं तो देखिए ये इसको कैपिटल कर देगा ये देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल हो गया है ठीक है तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी इसका मतलब ये है कि कैपिटलाइज एवरी वर्ड तो हर एक वर्ड को कैपिटल कर देगा और फिर यहां पर बात कर लेते हैं टोजल केस की तो टोजल केस पे जैसे ही आप जाएंगे तो पहला अक्षर स्मॉल हो जाता है इन दोनों को सिलेक्शन में लेता हूं और फिर टोजल केस पे चलता हूं तो ये देख सकते हैं यहां पर ये स्मॉल हो जाएगा ये देखिए कंप्यूटर पर पहले टोजल केस अप्लाई हुआ था अब देखिए इस पे अप्लाई हो गया इस पे से हट गया दोबारा क्लिक कर देने से हट जाता है कहने का ये मतलब है ठीक है तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था अगर मैं दोनों को साथ में सेलेक्ट करूंगा तो दोनों ही जो है टोजल के दोनों ही पर अप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से देखिए दोनों ही पे अप्लाई हो गया तो एक साथ सेलेक्ट करना होगा नहीं तो दोबारा क्लिक करने पर वो इफेक्ट हट जाता है तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि ये कैसे हो रहा है ठीक है यहाँ पर फॉर्मेट पे फिर एक बार चलते हैं एक बार इसको वापस से मैं क्या करता हूँ कैपिटलाइज एवरी वर्ड कर देता हूं तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा ये देख सकते हैं ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें thank you for watching this